you. 先輩、そんな姿勢で寝ると首に良くないですよ。体を休めたいなら、ベッドで寝ないと。また課題が間に合わないんですか でも先輩は3週間の間遅くまで起きていたじゃないですか課題のためじゃなかったんですか 大丈夫ですよ先輩僕あなたを助ける方法していると思いますここで待っていてください 笑わないでください、先輩。これはコーヒーではありません。魔法の薬、活力と平成の精神です。ついさっきまで誰かさんは困ってたみたいでしたけど。 一息に飲み干してください、先輩。そうしないと効果が出ませんので。では僕に続けて呪文を唱えてください。 そうしないと完全の効果を得られませんので。どんなに辛いことでも難しいことでも 私は全てできる 課題に取り掛かって終わらせてください。 僕は何もしてませんよ。ただ薬が効いただけです。